こんにちは、粟田洋介です。今日は紙にアクリル絵の具で絵を描きたいと思います。紙に描くときにジェストという下地剤を塗っていきます。でこの紙をこの板にマスキングテープで留めて、そしてジェストを上から塗っていきます。この板は水張り用のボードなんですけど、板であれば何でもいいと思います。 マスキングテープをこうやって端ですねこういう感じでえっと4箇所周りに貼っていきますこんな感じですねこれはね筆を洗う水で飲む水ではないんだけどまあおやつみたいなもんですねでこれからこの 紙にジェスを塗っていきますまだね <laughs> でこのジェスですがこんな容器に入っているのでいつもなんか蓋付きの瓶とかに入れるんですけど今はちょっとなんか空き瓶とかそういうのが見つからないのでパレットこれガラスなんですけどパレットに直接使う分ぐらい垂らして塗っていこうと思いますで今日はこの筆を使います、うん 1回筆でやっちゃうと一発で終わるんですけどジェストをつけた時に大きい筆にジェストが残って洗ってしまう羽目になるんでジェストがつく容量が多いものですから大きい筆だとその分いっぱいついたまま洗わなきゃいけないんでこの紙に塗るのにまあ小さすぎず大きすぎずという筆を選びましたでキャンバスに塗る場合はジェストを何個とか塗る場合があるんですが 紙に塗るときは私はワンコート1回だけで終わりにしますでとりあえずこれで乾かしていきますジェストが乾いたのでこれから絵を描いていこうと思います紙に描くときはジェストを一度だけ塗るんですけど2回とか3回塗ってもいいと思いますではこれからアクリル絵の具でここに絵を描いていきます茶色ってあんまり使わないんですけど今日はちょっと茶色をいきなり使ってみようと思います 2色の茶色を混ぜていきますバッグを今日は茶色一色で塗ってみましたさあこれからどうなるんでしょう 乾いたら続けようとか思ってて2週間も経っちゃいましたさて書いていきましょうここに足跡がついちゃいましたけどなんかこれ生かしたいと思ったんだけどまあちょっとどうなのかな んな感じの絵が完成しましたこれ乾いたのでマスキングテープを剥がしていくんですけどマスキングテープを貼った理由なんですが紙に絵の具で描くと絵の具の水分が紙につくと紙がニョーンって丸まってしまいますピンとなってた紙が絵の具で塗れるとこんな風に丸まったり歪んでしまうので描きづらくなりますそんで乾いてからも歪んだままコボコになったりするんですけど これだと乾くと確認とねこの剥がしてみると分かるんですがこんな感じでテープを剥がしたんですが水含んで歪んだりしてるんですけどテープ貼ったまんま伸びた形で乾くので ピンと伸びた状態で乾きますでね枠が白くなっているこのテープが貼ってあったとこなんですが絵を描いてる時にテープの上にも絵を描いて剥がすとその部分がなくなりますので端っこここねこうせっかく描いたところを削れちゃうことになるんでその辺も考えながらここここまでがここまでっていうことを考えて 書くとなんかね剥がしてからああなくなっちゃったってことがなくなりますのでの絵が削れるということを頭に入れて絵を描いてもいいかもしれませんねジェスを塗るメリットとして定着が良くなることと発色が良くなるということなんですけどジェスを塗らなくても紙にアクリル絵の具で絵を描くことは可能です そのまま描いても結構ねジェスを塗らなくても全然結構あのアクリル絵の具発色よく出ますのでジェスを塗るのめんどくさいなっていう人は塗らなくても描けますそれでもマスキングテープでこうやって貼りながら描くとあの紙のシワとか丸まりとか歪みがなくなるので描きやすいと思います最初にテープ貼りましたよねそんな感じでジェスを塗らないで描いてもいいと私は思います絵なんてね きなように書けばいいんだと思いますというわけで最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お目にかかりましょうさようなら最後までご覧いただきありがとうございますこの動画が面白かったという方は動画作りの励みになりますので高評価ボタンなどを押していただけるとありがたいです今後も動画を投稿していきますので是非チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします